Ashamaa harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota yuutuubara ayyaantuu sallaa jiru biratti argamtan nagaan kun bakkuma jirtanitti isiniifaa baay'eetu isiniin jechuun jaaladha. Baga jiraattan baga eeggamtan baga isaa kana eegdanan isiniin jedha hundi keessanuu ilmaan Oromoo addunyaa kana kanarratti argamtan bakkuma jirtanitti nageenya gooftaa sinaa qaqqabu isiniin jecha egaa kaa har'a yaada laman qabadheetoo dhufeetoo jira egaa kaa yaadni sunillee namoota laman too dhufee Eh, inni sunis waan baay'ee miira kootitti dhaga'ame waan natti dhaga'ame anis qabadhee ta'u eh, karaa miidiyaa baay'eetu jira egaa ka inni tokkoffaan eh, saaroontuu hundi keessaniyyuu ni beektanii saaroonii guyyaa kaleessaa viidiyoo wayii hojjetteetu jirti viidiyoo sun dhugaa dubbachuu baay'ee keessa koo tuqee deddeebi'ee kan viidiyoo san dhaggeeffadhe dhugaa dubbachuuf baay'ee wanta keessa koo tuyyuu jira egaa kaasanaan dura Eh, kaffaluu jechuun nan beekaa eh, faarfataa afaan amaariffaatiin faarfatuudha eh, Abbaan isaa Oromoo haati isaa Amaaraa. Mucaan kun kan tajaajillee afaan amaariffaatiin tajaajila. Egaa kan waa'ee isaa qabatteetoo dhufte dhugaa dubbachuu fi hagam bu'uudura siin ga'ee jechuudha. Sababbiin isaa maali namni xiinxaltanii jechoota saaroonaa dhaggeeffatan waggaa jiraattan. Egaa bara kana keessa edaa waaqayyo nama ni qaba. dhaloota kana keessas waaqayyo dhaloota hubataa ni qaba ani akka kootitti achi keessatti jechoota ishee kanan hubadhe jechoota baay'ee keessa kooraasa jechoota baay'ee hagan boodirasii hagan imimmaan koodirasii buusu nageechisiise jechoota danuu jechoota keessa namaa tuqu nama hubateef eh, tokko baay'ee dubbatte egaa ka dhugaa dubbachuuf jechoota biraan qabu. ati dhalootaaf ta'e siin jechuun jaalladha Saaronaa abboleettii xiyya kanan baay'ee jaalladhu kanan baay'ee kabaju dhugaa dubbachuu fi ani jechuun nama akkanatti wangeelaa hubatee lafee ishii keessa foon ishii keessa dhiisee lafee ishii keessa wangeelli akkatti seenee baay'een dinqisiifadha dhaloota addaati jedhee tan dinqisiifadha sababbiin isaa maal dhaloonni yeroo kanaa laga jechuun ni danda'ama bishaan yaa'a? bishaan booyii kananas hoggaa jallistanii yaa'a kanas akkas jallistanii yaa'a dhaloonni bara kanaa jechuudha. Hubachuun jechootatti warra amanuudha eh, dhaloonni bara kanaa miidiyoota danuullee argee jira. Oggoota danuus eh, miidiyaa fayyadamee jira. Baay'inaan eessa yaati ijoolleen keenya warroota nama arrabsan eh, tajaajiltoota dhugaa dubbatan osoo hin taane tajaajiltoota saba tokkoof dubbatan tajaajiltoota wangeela karaa jallummaatitti luqqisa fudhatanii karaa hin fayyadaman duuka fiigan jechuudha. Keessattuu tibbana kana kana duuka fiiga illee jechuudha. Miidiyaa waan gaarii dubbatu yookaan ijoollee waan gaarii barsiistu yeroo kana keessa chaayinaan isaanii guddatu. Egaa gamanumaan eebbifamisiin jechuun jaaladha. Carraa biyya harabaa ta'eeti malee osoo biyya keessa jiraatte isaan har'a miidiyaa irratti gurguddoota miidiyaa irratti mul'atanii ol ati dhaloota akka taatu abdiin qaba ammallee dhiine gana baay'een tala hojjechuu dandeessuudha micayyoo cimtuu wanta baay'ee ganaa hojjechuu dandeessu dhaloota kan jijjiiruu dandeessu keessa ishii jira wanna guddaa keessa ishiitti arge jechuudha wanna guddaa wanna namni dandeenye ishiidhaaf akka danda'amu rabbiin godhe keessa ishii jira jedhee kanan maaliif jechoonni ishiin fayyadamte macaafni qulqulluun maal jedha kan moototaaf galu moototaaf kan ulfina waaqayyoof galu waaqayyoof jedha isa santu ishiidhaa gale jechuudha isa santu ishiidhaa galee mana waaqaa keessatti illee kareessa illee daldaloonni ni jiru luqqisa luqqifatanii warroonni daldalan odoo eh, dubartittiin yesus kiristoos irratti shittoo gaafa gannaqxu hiyyeessa meeqa laatama shittoon kun iddoo gurgurame shittoon kun gatiin isaa guddiidha akkamitti luka isaa dibdi gaafa jedhan keessa isaanii beeke yesus kristos isaan warroota nyaattu warroota daldaltu akka taate kaffaaluun e, erguma haajaaluun du'ee e, waa'ee oromoo kana kan leellisuu qabee egaa ka'a. E, tibbana oromoon waluu beekna hagan jedhu irra siin ga'e Bulluqqisni eh, inni fudhateetu waa'ee Oromoo dubbatu wangeela keessatti yeroo tokkos maal jedhee dubbate hmm, Oromoon kun eh, akka saba Israa'eloota jedheet saba Israa'elii eh, Oromoon kun jedheet meeshaa aadaa qabateetu suuradhaan ka'ee barreeffama danuu barreesse tarii argitanii jirtan ta'a. Waaqayyo Oromoo bichaadha fi miti kan jiraatu. Waaqayyo isa afaan jarmanii afaan xaaliyaanii afaan ingilizii afaan baata afaan feehaasa ufuu tokkodha waaqayyo ati warri siyaasaa addaan kukutachuu ni dandeessa wangeela fi siyaasan walitti fidatanii borcitanii wangeela xureessuuf warri deemtan har'allee taanan gatiin keessan eenyatti waaqayyoo ni kenna wangeelli har'allee borullee waan hundarraa iyyuu bilisa dhiiga eenyummaa irraa bilisa kaan waaqayyo kaan dhalchee kaan hin guddifanne kan akka warra kaffaaluu kana jechuudha. Gaddas dhiyoo kana intarviyuu wayitii irratti dubbate baay'ee naggeeffatu jechuun isaa baay'ee wanna nama hallayyaatti nama guutuudha. Inni daldalatti seenee jira ofii isaatti. Daldala guddaa keessa too jira saba miskiina kanaan. Kaleessuma afaan kana jijjiirrate kaffaaluun sirumaa madirakuma kamirratti iyyuu afaan Oromootu hin dubbatu tureeyyu. Inni hin beeknaa jechuudha. Kan tajaajilus dubaa'uu dhufeef galee oduu caaluun hin du'in dura dubaa'uu dhufeef tajaajilee tuu galee afaanuma amaariffatiin tajaajilee ijoollee waamtellee eh, charchiitti kan waamanillee ijoolluma afaan lachuu fayyadamanidha waan akkana keessa hin jirutu amma erganaa jechuudha waggoota kana lamaan keessatti tooftaa daldala ahaa edaa eh, hookkana ta'anidha beekamtiin argatu jedhee sababa haa caaluttiin mikinyeeffatee mucaa dhiiga qulqulluu mucaa homaa wanni hin jenne namoota danuudhaaf eh, karaa banee jira karaa hojii jechuudha keessoo miidiyaa kanarratti beekamtii danuu namni akka argatu ta'ee jira sababa sababa dhiiga isaatiin jechuudha haa dhiiga keenya ta'ee dhiisatti namni kamuyyuu haa ni jibba daldala siyaasaa hoggaa ta'een alatti jechuudha namni kamuyyuu jibba isaanii qabadheetoo yaadu nuyi dhiiga isaa kan dhiiga keenya kan ta'e dhiisa jechuudha kanaafuyyuu akkuma namumti tokko yookaan tajaajilaan tokko yookaniin immoo faarfataan tokko isaaf quuqamuu qofatti maqaa isaatiin daldalan maqaa isaatiin waa miidha dubbatan yeroo dhiyoo kanas intarbii gubbaarratti maal jedhe oromoo kana jedhe waaqayyo isaan fo'ate jedhee tan amana jedhe warra waaqayyo fo'ate jedhee tanan amana ani oromoo kana waaqayyotu fo'ate jedhe waan nama dinqisiisu keessaa jechuudha. Kana waggaa laalu namni hin galle waaqayyoon nu fo'atesee akka fe'etti akka fe'etti jiraatu maaliif nama tajaajile nama wangeela dubbifatee nama faarfatee jedhee dhaloonni kun dhaloonni waa hubanne kun isa duuka waggaa deeme isa wajjiniin ibiddatti galuuf deemaa jechuudha. Akkuma saaruun jette namoota akkanaa raajii sobdootarraa warroota jallootarraa warroota foon ofiitii qofa jiraatan foon ofiitiif qofa warroota jiraatanirra. of eeggannoo guddaa nama barbaachisa yeroo baay'ee warroota waan gaarii hojjetan eh, duukan deemu ama fakkeenyaaf ijoolleen oromoo waan gaarii babarsiisanii jiran ama eh, biyuun isaanii numaan kan qaxxaamee fakkeenyaaf abdul Abbiin afaan keenyan ijoollee afaan biraa beekuu hin dandeenye afaan keenyan yeroo hunda jala jalatti waa'ee yuutuubii waa'ee aappiiwwanii guyyaa tokkotti guyyaa lamatti viidiyoo babbareedaa babbareedaa gannu lakkisa. Harra biyyuun isaa eessa jira? Eessa jirti ijoolleen warroota nama arrabsu jala? Gaafa beekamtiidhaaf ta'e hoo gaafa immoo waa rakkatanoo keessan dhaqanii nama rakkisuu? Maaliif wantoota gaarii yeroo hordofan hin qaban kaa? Yeroon isaan qaban warroota waa'ee daldalan ummata hiyyeessa kanaan ummata homaan beekne kanaan ummata beelli kophaa isa dararu rakkinni adda addaa kophaa isa dararu kana argatanii isaan warroota daldalu jala fiigaa ollaa jechuudha. Gaafa immoo rakkoon addaa nutti dhufe nu yeroo waan gaarii hordofnu hin qabnu keessa warroota kaan rakkisuu deemnaa jechuudha. Akkana nu warra of hin dandeenye jirra. Inni ofii isaatii e, waan akka waan e, kanaan waggaa ta'e guddatee bakka e, saba kanaan akkuma itti daldalee luqqisa fe'e fudhatee. wangeela keessaa waan barbaade baafatee akka fe'etti dubbatee boru waggaa guddatee bara inni deebi'ee inni si duuka jechuudha deebi'ee waaqayyo wajji walii garuu danda'a. Namoonni namoota akkanaa kana namoota akkanaa kana eh, maaliif guyyaa tokko achitti keessatti deemtee cuubbamteen booda inni cubbuusaa dhiqatee deebi'uu danda'a. Akka wanbadee saniitti jechuudha halkan takkitti eh, cubbuu isaa eh, himatee. karaa mootummaa waaqayyootitti gale halkan takkitti keessatti jechuudha kuuwwan garuu oggoota danuu xaaranii oggoota danuu warroon hidhamee mootummaa waaqayyoo dhaban halkan takkaaf jecha akka saniidha namoonni akkanaa kan irraa of eegaa keessattuu faarfattoonni bara kanaa faarfattoonni kaleessa nuti itti fayyine kaleessa balaa faarfannaa isaaniitiin akka lubbuun danuun mana waaqatitti dhuftu kan taate har'a nama namoota warra nama arrabsu warroota tiktookii gubbaatti warroota dogongora hojjetan qabatanii dhiyaatan ta'anii jiru. Maqaan na'u isinuu ni beektu isinuu argaa jirtanii jechuudha. Ka'eessa faarfannaan isaanii laphee cabde nama madaa'e madaan isaa walitti deebi'a kan ta'e har'a garuu maalirra jiran jireenyi isaanii wal qixxaannanii argannaan eessatti garaa akka lukkuu araddaa haatutti karaa itti garagaranii namoota kaan arrabsan. Eessatti sii barreeffame yaa ummata yaa warra beektota yaa warra macaafa qulqulluu dachaadhaan dubbifattanii argatan. Nu warra wallaaltuu kanatu iyyuu har'a Kiristoos sodaate Waaqayyo sodaate Waaqayyo bitamaadha. Yaa isin warra beektota yaa isin warra kaleessa faarfattanii madirakii irratti harki walitti sinidhaa Har'a garuu e, maal akka jechaa jirtan dhaloota kanatti gufuu akka ta'aa jirtan. rabbiin isinaa yaadatu egaa ka warroon isin akka saaroonaa kanatti dhugaa dubbachuuf nam bo'e kaleessa viidiyoo ishii yeroo lama irra deebi'ee har'a illee irra deebi'ee dhaggeeffadhe. Natti dhagahame waan addaatiin natti dhagahame akkam akka wangeelli ishii dhaagale. Intalli kun nama addaa ta'uu isheen natti mul'ate jechuudha. Sababbiin isaa maali? Namni namummaa isaatiin akka kabajamu. warroonni waan gaarii saba isaaniitti hojjetan hatta lubbuu ofii foon ofii jechuudha foon ofii fi dhiiga ofii dabarsitee kennitee fi garuu kabajni kan immoo waaqaf kennamu qabu immoo akka waaqaf kennamu nama adda baafattee too beekte meeqa keenyati akka saaroonaa kanatti waa adda baafatee beeka laata meeqa keenyaaf galee laata dubbiin ishiidhaa gale kun intalli kun akkuma keessan dargaggeetti durba wanna barbaadde akka barbaaddetti nama feetetti waan feete dubbatteetoo jiraachuu dandeessu taate osoo jirtu yeroo kana keessatti wangeelli ishiidhaa galee waaqayyoof fo'amtee dhugaa jiru baaftee dubbattu meeqa keenya odoo dhugaadhaa beekuma akkashii kanatti kan baafne dubbachuu hin dandeenye. Maaliif namaaf jecha jiraannu meeqatu jira? Oon bahee dubbadhe maal jedhanii yoon bahee dubbadhe nama kana dhabina jechuurraa kan ka'e. dhalootni kutataan akka ishii kun meeqatu jira laata dhugaa dubbachuu waan addaa wayitiin natti dhagaame homtuu sin argatis hin jechuun jaaladha obboleettii koo dhugaa akka dhaloota akka keetii kana hubata akka keetii kana dhiira ta'ee shamara ta'ee rabbiin nuuf haa kennu lafa kanarratti egaa kaa bara kamuyyuu waaqayyo nama hin dhabne maanguddoota keessas nama hin dhabne dargaggoota keessas nama hin dhabne jiddugaleessa keessas waaqayyo nama hin dhabne. bara kiyya kana keessattuu keessattuyyuu miidiyaa kanarratti akkatti difratiidhaan yookaan immoo yeroo namni hoon kana dubbadhe nama kana dhabinaaf bakka namni jechaa jirutti dhugaa jirtu gadi baafte maxxasite namaaf kabajaan maalii akka jiru waaqaaf immoo ulfinni maalii akka kennamuu qabu adda baafte nutti himtee nattis isinittis himte meeqa keessan tuhu kake ishiirraa jechuudha. maa gurjaa jobna haga hoomii haga hoomii warroota wangeelan daldalan warroota eh, lukkisa wangeela keessaa fudhatanii ittiin hojjetan lukkisa wangeela keessaa fudhatanii saba tokko ittiin arrabsan duukaa gahoo miidhamaan har'a ilaalchi kaleessi chaayinaali isaa qabu fi har'a isaa qabu garaagarummaa qaba kaffaala'u maaliif wanni inni dubbatu egaa ka fedhii ilma namaa guuta waan ta'eef fedhii waaqayyoo hir'isuus ilma namaatii fedhii guute waan ta'eef kuni maal nutti mul'isa hagam akka dhaloonni kun fedhii isaa duukaa fiigaa jiru nutti mul'isa dhaloonni kun maal akka fakkaatu nutti mul'isaadha keessoo kaffaaloo irratti ifni adda ba'e namoonni dudda isaa duuba namoota muraasatu waan gaarii isaa barreessa yookaan maaf akkana goota jedheetu karaa sirrii jiru barreessa kun goota keenyaa. ati maalii keenya ejuma nama arrabseef ejuma nama jibbeef kun bal nutti fakkeessudha bara nutti malee macaafa qulqulluu keessa hin jiru dhaabbannee odoof laallee bara amantuma kam keessattuu bahii nama arrabse bahii nama jibbi kan jedhu caafamee jiru wantoota natti tolu keessa amantii kamuyyuu naggeeffadhaan amma fakkeenyaaf namni ani pirotestaantii ta'ee. Akka wangela ortodoksiin dhaggeeffanne ani eenyu eh, wannan kiristaana ta'eef eh, namoota quraana barsiisan dhaggeeffanne ani eenyu amantii keessaa argatta bar waan hundaa gaarummaan amantii keessa jira amantuma kamuu yeroo yoggaa qabaatte dhaggeeffadhu meesheekni kun maal barsiisa jedhii dhaggeeffadhu dhaggeeffadhee waan an argeef tokko tokko quraana keessalle taanan jallummaa akkasii barsiisu jiru jallummaa ofumaa keetiif itti makattee fudhattee deemta malee ofumaa keetiif jallummaa ofumaa keetiif ittiin bitamtee deemta malee quraanillee illee barsiisu kanuma macaaf qulqulluun jedhu kan nama foonii jaaladhu sababa keetii abboomamii jiraadhu kan jedhu jechuudha ofumaa keenya jallummaan kaane amantaa dahoo godhanne. jechoota adda addaa bakka adda addaatiif inni amma immoo ara ati waan oromoo taate mootummaa waaqayyo eessatti si barreeffame eessatti si qopheesse si qofa hojii keetitu iyyuu mootummaa waaqayyo si dhaalchisa malee ati waan yookaan oromoo keessa dhalatteef ati waan oromoo taateef mootummaa waaqayyo hin dhaaltu haga kana hunda burjaaja'aa jirra dhaloonni kun jechuudha haga kana mara dhama'aa jira haga kana mara of wallaalaa jirra jechuudha. kanam akka deemnu wallaalleerra. Oduma nus akkuma isaa dubbifannee argachuu nama danda'udha. Akkuma inni dubbifate faarfannaa isaa har'a kenne kana waaqayyo siifillee odu jilba kee kanaan jilbiiffattee siif kennuu danda'a. Qophiidha malee jechuudha. Kennaa keenyatuyyuu e, kana fedhiin keenya kana isarratti hundoofne taanaan waaqayyo kadhannaa waaqayyo siifillee kennuu danda'a. Isaa ol waaqayyo siif kennuu danda'a. Deemee haa sirbu. karaan banaadha. Garuu eh, gaafa san ta'a nama qullaa dhaabbate ta'a jechuudha. Namni waaqayyo kaade namni waaqayyo tajaajilee gaddeebi'ee biyya lafaa tajaajilu nama qullaa dhaabbateen tokkodha. Kanaafuyyuu dhaloonni kun of eeggannoo godha. Nama qullaa dhaabbate dura wajjin duukan dhaba'inaa waa adda baafachuun suma fayyada. Ofuma fayyada, ofuma baraara.